Kadung mung riko pengin ngelarani Ati nison tapi ojo coro ketiki Sing sepisan pindu sunti loro ati Mung cukup semini piain sing arep maning maning maning ison maning maning di loro atiku sun yakin liyo tino sono Badung mung Riko pengin ngelarani Ati nisun tapi ojo coro ketiki Jengs pisang pindu sunti loro ati Mung cukup semini piain sun sing arep maning maning maning iso maning maning diloro sun yakin liya tina sono le ganti hang lebih sempurna maning maning ngisor maning di diloroh hati dilara hati dilara hati dilara hati